sinakho ukuzinqanda kwangethuba ezi ngozi zingenzeki. Siyazi siyazi ukuba abazali emakhaya basoloko beqaphele beqaphele kodwa sele kunjani kunjalo, iphanyazo linye zikhathazeka ingakumbi xa kukho neemveku phakathi kwekhaya lingozi nequbuliso ziyehla kungacingelwanga ngosi